Hola, en este vídeo os vamos a mostrar un proyecto social que hemos desarrollado en Sagunto, Valencia, junto con La Casa Nueva. La Casa Nueva es un dispositivo de acogida para personas migrantes en situación irregular y de de La Casa Nueva es una comunidad, es un dispositivo de acogida y también es una asociación por un lado, la comunidad Casa Nueva forma parte de toda aquella persona que al final ha acabado pasando por el dispositivo y que aunque ya no está viviendo en él, eh, forma parte de lo que es la comunidad y continúan eh, estando relacionados de alguna manera, tanto en las formaciones como en la parte social de la casa y la convivencia y la parte más ociosa. Luego, por otro lado, está lo que es el dispositivo de acogida, que es donde nos encontramos, que es ese espacio de acogida que se les da de primera recepción cuando y aunque aún tenemos que trabajar mucho, pues este año ya se están consiguiendo cosas. Y luego por otro lado está la Asociación Casa Roma, que es esta asociación que nace de una asociación de vecinos en 2005 y se encarga un poco de gestionar el dispositivo y también los recursos que llegan para esta comunidad. Se les hace un acompañamiento en todo lo que es a nivel de inclusión, lo que es su proceso administrativo y se les facilita un, sitio donde estar, un sitio en el que vivir, les hacen también talleres participativos y, bueno, normalmente siempre están relacionados con todo lo que es la mejora eh, y, rehabilitación de, del espacio. La relación con Sociedad Women empieza un poco a partir del contacto con Ayuda a una familia. Al final nos están eh, dando un impulso de energía y dándole un espacio a lo que es el acceso al agua. Que la verdad que aunque intentamos ir resolviendo todas las problemáticas más generalizadas, más concretas, pero tener una asociación que se encargue y que su temática central sea el agua, pensamos que va a ser eh, espectacular. Actualmente cuentan con un tanque de 20.000 litros que el Ayuntamiento de Sagunto, a través de un camión cisterna, se lo rellenan cada 15 días. Gracias al laboratorio Ambientalis hemos detectado que el agua que actualmente está dentro de este depósito contiene ciertos patógenos y bacterias que hacen que no sea potable. Para esta intervención hemos decidido que la mejor solución es la instalación de nuestro filtro Social Tap, que elimina el 99,99% de bacterias y parásitos. Sin embargo, la falta de presión en la instalación de los filtros de la casa nueva ha hecho que para esta implementación hayamos tenido que recurrir a nuestros amigos de Light Humanity, que a su vez han solucionado otro de los problemas con los que contaba la comunidad, la falta de suministro eléctrico continuo, sostenible y a un precio asequible. De este modo, Light Humanity ha instalado un sistema solar de dos placas fotovoltaicas y una batería de 6.000 vatios-hora que cubrirá las necesidades básicas de la comunidad, evitando el uso de un generador de combustible, una alternativa que usaban hasta el momento y que supone un problema de contaminación y un precio muy elevado. Solucionado el problema de electricidad, hemos instalado una bomba que suministrará presión al nuevo grifo monomando instalado y al filtro Social Tap, permitiendo un correcto funcionamiento de todo el conjunto. Gracias a esta acción, en la casa nueva ya cuentan con agua segura para el consumo. El tener agua potable eh, tiene un gran impacto, es una mejora brutal para las personas que, viven aquí. Pues al final eh, va a tener un impacto a nivel ecológico por la reducción de envases que se van a acabar comprando y también un impacto positivo hacia ellos, es un recurso más que estamos salvando que hasta ahora no se salvaba. El agua potable era algo que ellos mismos tenían que, que, proporcionarse de alguna manera, pues yendo al pueblo, a fuentes o comprando en supermercados y de esta manera pues va a ser un recurso más que pueda proporcionar la Casa Tener agua, tener agua potable de la nada, ese es un lujo. Hasta el momento era inconcebible eh, se habían buscado mil formas, se habían pensado mil formas. Esto lleva pues, 15 años sin agua potable. Ha sido posible.